aquí estamos en Mombasa, en Kenia. Ya llegamos, eh, cambiamos de país. Hoy estamos en un lugar maravilloso que se llama Harald Park. Y bueno, eh, yo no puedo decir que eso es lógico. es como tales animales están totalmente libres. Entonces eh, es como un safari caminando, podemos decir aquí en África. Bueno, vamos a ver cómo es. Bueno, eh, aquí estamos, eh, básicamente costó 14 dólares por persona eh, y bueno, esto como dije antes no es un, zoológico, los animales están abiertos perfectamente, hay que tener obviamente tener cuidado, estamos esperando, incluido los 14, dar un guía. Aquí tenemos una señora tortuga, miren el tamaño de esta tortuga. Marina divina. Bueno, esto es un fósil, como pueden ver, de mar. Y aquí lo pusieron. Este cocodrilo tan divino. Con, la, boca abierta. Ahí está, Un <laughs> poquito es estérico esterequito papá. Bueno, amigos, miren este cocodrilo. Ahí que es que tomando el sol, este man. ¿Qué tal? Bueno, el señor básicamente explica que no le dan comida todos los días porque el eh, sistema digestivo de los cocodrilos demora mucho tiempo. A veces los huesos, las cosas que quedan, demora tiempo. Entonces se quedan meses y meses las, cosas en su estómago. De hecho dicen que ellos pueden quedar varios días sin comer y con la grasa que tengan de comen, que eso viven. Entonces no necesita comer todos los días. Mire esa cosa tan divina, tan Como abre la boca. Sí, ah. muy bonito, que no mal ¿Cuántos kilómetros son caminando, Camilo? Bueno... Bueno, básicamente son tres kilómetros que uno recorre por conocer el parque y eso es, la persona que hizo esto es un suizo, un biólogo, un naturalista biólogo suizo que vivía aquí, estaba trabajando en otra, en una farmacéutica y después vio esto y lo, pues lo hizo. Plantó esto de su plata y tiene esta, esta parte. Bueno, como pueden ver aquí tenemos un nu muy bonito, ahí pastando Tranquilito, tranquilito. Bueno, este es el antílope. Véalo ahí. En paz, en paz. Este es el apopótano. No se ve mucho, pero ahí está el hombre. Tranquilito, tranquilito ahí en el agua. Bueno, allá están los hipopótamos y aquí está el señor, el de que se ve punto naranja, ahí está el señor y los está llamando para comer. Aquí los tenemos, ver, Ahí están tratando de salir, miren, Ahí viene, ahí vienen, si se puede ver algo. Son súper perezosos, miren, es que el tamaño del cuerpo es una mole. Bueno, mírenlo comiendo. bueno, mírenlo. Está comiendo el hombre. Miren nunca he visto mira el otro. Están los dos aquí. Lo tenemos al lado, básicamente. al lado, básicamente. Al lado nosotros. Aquí estamos nosotros. pueden ver, ahí están. Divinos esos dos. Hola, hipos, ¿cómo van, papá? Es un macho y una hembra. Amigos, véalos. Aquí está el amiguito. Hola, mm, cosita de nada. Bueno amigos, esta es una búfala agua, parece un burro pero no es. Bueno amigos, esa es la famosa babilla que en Colombia se conoce, no es eh, cotal de eh, cocodrilo. Miren la tortuga, ay hermosa. Bueno, como aquí pueden ver, una pequeña jirafa. Este en el paseo pues vimos muchas, pero uno más.